育女子チャンネルさん、んこにちは。はるるぱです。今回のバイク女子チャンネルは北海道2000キロ女性ライダー一人旅編 私が7月に北海道一周ツーリングをした時の様子をシリーズでお届けしますそれでは行ってみよう皆さんどうもこんばんはじゃない <laughs> こんにちはロングツーリング前は遠足前の小学生のように全く眠れないパルパルです今日はじゃん なんとこのサンフラワー号に乗って北海道まで行きたいと思いますイエーイさて向かいますよよいしょどこやんあードキドキする ちゃドキドキする一人でフェリー乗るでめっちゃドキドキするこっちやんなこっちあードキドキするこっちでいいんですかわからんわからん多分こっちかなあードキドキする味あみんな並んど から並ぶんかこれどっから並ぶんかどっから並ぶんかおめっちゃいっぱいおるわめっちゃいっぱいおるわはいあはいカードカードあ線が出てきてもうた線がああああああこれ あやった間違ったくよ超ドキドキする超ドキドキする声拾えてるかなこれ超ドキドキする ドキドキする <laughs> ここ怖いんだけど <laughs> ほぼ直角やん魚釣り禁止 <laughs> あ怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖いはーい行くで行くで 行くで行くでほんま怖いほんま怖い頑張ってちょっとおっちゃん怖いで怖いで怖いで怖いでどっちあ下やんあ下があるん怖っどないなってんのうわーなんか曲がるとこ多くない こ多くない曲がるとこ多ない <laughs> 曲がるとこばっかや怖いああ前見れ後ろのおっちゃん抜かそうとせんでお前怖いからマジで坂道んとこ遅すぎやろ何をやっとんのあれ あー怖い怖い怖い <laughs> くるくる回らされんここを降りてきました吸い取るよねこれ取るよねもうみんな荷物詰め替えてあんのかなあななんか変な段差があるあ怖いなんやなんやなんやおかしな段差があるいやトラップばっかりこの変な黄色いあれあれやばいあれやばいはい はいはい着いたイエイ着いたよ着きましたよ皆さんとうとう乗ってしまったははいあといるものはえー、っと服は入れてあるからあとはこれは何や洗剤や とサンダルやサンダルと洗面用具とバッテリーと着きましたおいい感じですシングルベッド2段ベッドとか小学生ぶりなんですけどちょっとこんな感じ 一人で <laughs> 一人で泊まります。この時期はね、割引があるみたいでちょうど良かったんですよ。 着いたみたいです。あー、めっちゃドキドキする。ドキドキする。どうしよう。あー、超緊張する。ちょっと、あの、緊張して演出しないように頑張ります。よよよいしょ。あ、緊張する。やばい。緊張する。 ラではいめっちゃ緊張するここ怖いよめっちゃ緊張すんねんけどあドキドキするやばい いやばいドキドキするドキドキする 来ましたおーマジか北海道寒いすごい寒いねいや着いたどうしよう着いちゃった簡単には帰れませんよあー怖い怖い怖い怖い皆さんバイ ついてしまったついたよすごい曇っててなんかあの皆さんにいい景色をお見せできないのがちょっと残念なんですけどいやドキドキするやばいどうしよう私北海道で自分のバイク乗ってる どうしよう怖い怖いやばいやばいやばいやばいあそうだセブンセブンイレブンついて演出しないように演出しないセブンイレブンついたらあれやなえー、っとトリップメーターを片方をクリアするよしあー着いたマジ着いた ついちゃったどうしようどうしようあ後ろに車いっぱいいるやばいエンストしたらやばい <laughs> やばいやばいしか言ってないさっきから <laughs> 広いなやばいこれ夜とか走れへんでこれあー緊張するやばいやばいああったセイコーマート セイコーマートよしセブンイレブン行くよピピピピピピピピピピピピピはあ駐車場広いな嬉しいなよいしょ着いたセブンイレブン着いた怖い緊張したはあどうですか皆さんここが北海道のセブンイレブンですよなんて まあとりあえず地下中行きたあったかいなんかこの道綺麗やしあったかい気持ちいいマジで気持ちいい素晴らしいです